الحراك هذه بدا presque عنده أكثر من شهرين آه، كانت الهدف منه فقط هو حظ المرأة في فرص التشغيل الموجودة في منزل بوزيان ولا في جمهورية تونسية الكل المؤسسات اللي عندنا هنا في بوزيان المحدودة جدا نسبة النساء المشغلات فيها ضعيفة وضئيلة جدا جدا جدا طالبنا آه، باعطاء نفس الفرصه في التشغيل رجل كما المراه نحن كنا في حراك اخر الحراك الاخر آه، فيه برشا رجال آه، حراك الفكر الحر يتجمعوا كان الرجال وحدهم فهمتني واحنا البنات حطينا في بلاصه لل... لا نشاركوا معاهم في كلمه لا نقولوا معاهم في راي لا حتى شيء اخترنا شعار للاعتصام تاعنا ماني ساكته ماني ساكتة فقط لأنه أمرت إحدى الزميلات في جلسة معينة بأنها تسكت اسكت أنت هذه نحن قفضنا أنها تتقال عصنا عملنا حراك نسائي بحت باش حتى حد ما يقول المراه اسكت انت المراه تحب تخرج وتوصل صوتها ما تستناش الراجل حتى يجي يدافع عليها يلزم هي تدافع على روحها قبل ما يت... قبل ما يجي الراجل يتكلم باسمها فاش قاعده نعمل انا يلزمني انا نوصل صوتي انا يلزمني نخرج الشارع ونتحدى نتحدوا نتحدوا كل كل الضغوطات صيرنا برشا ضغوطات لهنا آه، نتعرضوا لبرشا هرسله فهمتني ذاك ضغط دار في الشارع يعني مرات نجي ظلك نجيب الدرقه نخرج من الدار ما نقول راني ماشيه يعني الاعتصام ندرق روحي على ولادي على راجلي المهم ينجح آه، آه، ينجح الحراك نتاعنا ونتحصل على شغل في الاخر جينا لمجلس النواب قابلنا مجموعة من النواب عن مختلف الأحزاب آه، وطلبونا موعد مع السيدة وزيرة المرأة قابلتنا مشكورة بكل رحابة صدر أما حلولها فقط للمنطقة هي التشغيل التشغيل آه، ليس له وجود إلى آخر سنة 2018 أو بداية 2019 وانه الحل المتمثل اللي موجود متمكنه منه هو فقط القروض القروض لبعض المشاريع نحن في بوزيان ما عندناش ارضيه وما عندناش بنيه تحتيه لبعض المشاريع بديت بالطريزه ما مشيتش يعني روبة العروس نخدمها من الاول للاخر بديت بتريكو نتاع جيليات اي نوع ما مشيتش اي اي خدمه اي مشروع ما تمشيش في بلادي طلعنا للولايه على اساس بنحكم على الوالي ما حكيناش معاه حكينا مع كاتب كاتب الولايه آه، تصور انت معطلات العمل وعطلات العمل شنو يجاوبنا شنو الحلول اللي يعطيها لنا عندي باش نعطيكم قفه رمضان احنا جايين نطالبوا بحقنا اللي هو مشروع حقي في التشغيل مانيش جاي نطالب بحاطة ايدي كما هكا قدام الولايه ونسياسي ونقول اعطيني قفه رمضان كما هو حكاها كما هكا والناس كلها تسمع حكايه قفه رمضان على خاطر حبيت هذه توصل تصور انت معطلات وعاطلات على العمل ها كي نجي نقول لك يا سيد خدمني انا راني قاريه ثم نلقى مش مقارين أعطي كلمني كل اعطيني حلول ملموسه مش تجي تقول لي ثم قفه رمضان هذا بالحق تشويه الاعتصام من الاخر وتحقير المراه في منزل بوزيان في تونس كامله السيد المعتمد بلغنا انه حاليا ثم قانون اسمه قانون الطوارئ يمنع الاعتصام داخل سور المؤسسه آه، نحن تجاوبنا آه، ايجابا مع السيد المعتمد وما عملناش خيمه ما عملناش خيمه احتراما منا للقانون احنا اول حاجه رافضين انه باش نخرجوا للشارع ونكسروا ولا باش ندخل مؤسسه ونسكرها هذا مستحيل خاطرنا نحن من اول ما دخلنا نحن اعتصام نسائي سلمي التصعيد باش ندخلوا في اضراب جوع الكلنا ان شاء الله بعد رمضان وقلت لك 26 ولا السته اللي معانا الاخرين وكلهم فيهم حالات يعني صعيب انك تدخل في اضراب جوع وقالت لك ما يصيرش ندخل ثم لعن الحبله وثم بصغارها وثم باش تجيب صغارها لهنا المعتمدين باش نعملوا اضراب جوع هذا قرارنا النهائي